Jak to jde, tuše? Nevím. Mohlo by to být víc lezení, ale zase jde o to okolí spíš než o to lezení asi. Pohyb v horách. Pohyb v horách. Hm. Tak jo. Tak dobrá tedy. Konec přenosu. Své emoce, musíš je v sobě, tak pak to vede k přihnu po oba. No jo. Takže to je běluha. Tady v jedný z vrcholových dílek Adam splate. Spodní dvě byly takový marný, ale tady to je naprostá plezírovka, krásný lezení. Podle tady tý vasr riny, nohy do žlápku, jen tak natření nebo kolem něj krasavec. Řítila tady právě směřuje. Jako zlatý hřeb na vrchol tady tohle toho týhle Alpenšpice. Jitka G, zvaná tež B, po feratě. Dejí to, jako kdyby se na feratě narodila. Oranžové helmy jsou holky, bělouha a kačka, modrá helma je Luky. A tady to polezme nahoru někam. Je ta jitka tady v dílce za plus 4 v takovým traverzíčku, ale moc pěkným. Ahora abre.